डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की आ, वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है और आ, 2022 में 2023 में जो है आ, काफ़ी ज़्यादा हुई है अगर भी पाकिस्तान को नुकसान पड़े कोई बात नहीं हमें तो अपने दुश्मन को पावर में नहीं देख सकते हम्म। इंडिया के 22-23 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पंद्रह हजार नौ सौ करोड़ रुपये ह्यूज अमाउंट है it is huge growth from last year ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਖੇਡਣ ਕੌਡੀਆਂ ਗੰਜੇ ਕੱਢਣ ਚੀਰ ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਥੱਥੇ ਗਾਵਣ ਹੀਰ इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल हो गया और शराय सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई स्टेट बैंक ने शराय सूद एक फीसद बढ़ा दी है स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इक्कीस फीसद हो गया महंगाई बेरोजगारी गुर्बत आटे पे मरने वाले ने पैसे चाइना से लिए पहले चाइना से डेट क्लियर कराइए और मुझे लगता है कि जो दूसरे बड़े डोनर्स हैं जैसा यूएई हाँ। e और सऊदी अरेबिया वो आईएमएफ के पीछे छुप कर आपको पैसे नहीं दे रहे बेसिकली <laughs> जैसे कि हाँ। आईएमएफ से क्लियर हाँ। कर आईएमएफ माना है कि नहीं माना जर मुबादला है कि नहीं पैसे हैं कि नहीं है ओपन मार्केट में डॉलर दो सौ बानवे रुपए पर ट्रेड हो रहा है ये जो जरी मुल्क पाकिस्तान इस्लामी एटमी कुत पाकिस्तान और उसके 21 बंदे अभी तक राशन और आटे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो बेचते हैं ए एच एल कहते हैं हम्म। तो वो बेच रहे हैं कहा जा रहा है कि यानी बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की आ, वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है और 2022 में 2023 में जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ये आगे बढ़े हैं और बढ़े भी हैं या सर बस हमें बताने के लिए बताया जा रहा है कैसा हुआ है पाकिस्तान को देखिए 2023 के जो फिगर्स आ रहे हैं I don't know what to say अभी तो क्वार्टर ही हुआ है राइट right? हम्म। तीन महीने खत्म हुए हैं अभी और नौ महीने बाकी हैं सो दिस आर प्रोजेक्शंस लेकिन 2022 के जो फिगर्स हैं वो वो तो सामने आ गए हैं हम्म। सो so, अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो अनाउंसमेंट आया है कि इंडिया के 22-23 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पंद्रह हजार नौ सौ करोड़ रुपये ह्यूज अमाउंट है it is huge growth from last year वगैरह तो अगर आप जाके देखें व्हाट आर यू एक्सपोर्टिंग में अगर आप देखें तो जो जो हाईटेक दो चीजें हैं इंडिया एक तो एक के वो जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो बेचते हैं ए एच एल कहते हैं हम्म। दूसरी चीज ये है कि वो पीओवी कहते हैं वो जो कोस्ट गार्ड की जो बोट्स होती हैं जो कोस्ट गार्ड यूज करते हैं पेट्रोलिंग वगैरह के तो उस तरह के बोट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए मॉरिशियस वगैरह को तो दो ज्यादा मोर हाईटेक आइटम्स एक जो बड़ा ऑर्डर आया है वो ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं जो फिलीपींस ने खरीदे हैं तीन हजार करोड़ का तो हम्म। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं nevertheless whatever the category is अगर आप डिफेंस में डालें या ना डालें सर्विसेज मर्चेंडाइजेस में डालें whatever it is the exports India के डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं साढ़े चार सौ से लेकर साढ़े तीन सौ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया का पहला ट्रिलियन डॉलर ट्रेड थी हालांकि डेफिसिट अभी भी इंडिया का रेट काफ़ी था 2022 में तकरीबन साढ़े चार सौ बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे लेकिन 700 से ज़्यादा बिलियन के इंपोर्ट्स थे और जो टॉप के 10-15 कंट्रीज हैं सिर्फ जर्मनी से कुछ बैलेंस्ड है ट्रेड और यूएस से बैलेंस का इंडिया को एडवांटेज है कुछ तीस चालीस बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूएस को और इम्पोर्ट्स uh, हम्म। का लेकिन बाकी दूसरे मुल्कों से India has a negative trade balance यानी ट्रेड तो बढ़ रहा है so we'll have to see इस साल में क्या होता है 2023 में अगर 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स होते हैं तो इंपोर्ट्स uh, कितने होते हैं तो इसमें ये जो सवाल उठता है ना कि if India is importing so much India अपनी डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उससे 50 परसेंट से ज़्यादा चीज़ें वो इंपोर्ट करता है and a lot of it is from Russia. और अभी भी imports apparently Russia के साथ they are still very high. Uh, और imports जैसा कि S-400 मिसाइल्स खरीद रहे हैं तकरीबन वो छः सात छः आठ बिलियन डॉलर का वो वो इंपोर्ट एक ही पैकेज था तो इस तरह के हाई टेक हथियार इंडिया इज इंपोर्टिंग अब वो सबमरीन खरीदना चाह रहे हैं इटली से खरीदें या फ्रांस से खरीदें that will also be a big order Rafale जैसे बड़े बड़े हाई टेक और ये are not just high tech but they're also high priced items ना एक एक जेट फाइटर सौ सौ मिलियन डॉलर का होता है importing very high tech stuff और uh, जो हाई टेक एक्सपोर्ट जो इंडिया करना चाह रहा है तेजस फॉर एग्जाम्पल फाइटर्स उसमें कह रहे हैं कि इजिप्ट और Argentina are two potential countries जो शायद बीस और तीस तेज हम्म। खरीदेंगे इन द फ्यूचर लेकिन अभी तक कोई ऐसा firm orders India has not signed लेकिन कोशिश तो की जा रही है टू रैंप अप जो बेंगलोर में एरोनॉटिकल जो जो फेयर हुआ था ना fighter jet F thirty five आया हुआ था हम्म। तो उन दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि इंडिया के जो लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट्स थे which is 2022 1.5 billion dollar that is confirm figure वो 1.5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए थे they are trying to make it a 5 billion dollar export by 2025 यानी उसको ट्रिपल करना चाह रहे हैं 300 growth in the next two three years we will see क्योंकि डिफेंस के अंडर में आप बहुत चीजें भी भेज सकते हैं यूनिफॉर्म्स भेज सकते hmm. हैं उनकी टोपियां भेजें उनके बेल्ट बना के रखे जूते भेजें high tech stuff right you can export this things and they can be defence कई चीजें भेज सकते हैं आप है कि पाकिस्तान जो है वो हमने फाइलों में बनाया इसको आप देखते हैं कि ये फाइलों में बना हुआ है और और हम जो है वो जो हमें तरक्की करनी चाहिए थी जो हमारे प्रोमिस थे वो हमें हमारे साथ फुलफिल नहीं हुए आपके साथ सबसे पहला सवाल ये है रिसेंटली गेम क्या हुई है आज सुबह मुझे इतफाक हुआ है कि पाकिस्तान का जो एक नादरा स्कैंडल निकला है उसके पीछे क्या है ओह आज मैं मैं उसके पीछे सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि उसके पीछे उसके मोटिव्स क्या थे सबसे पहले आपका माइंड सेट ये है बाजवा साहब को मरदई करार देने की कोशिश की गई दो आर्मी जनरलों की तरफ फिर उसके बाद एक एक साजिश की गई थी फिर आज क्या हुआ है उस नादरा के पीछे आपके जो हमारे नए जो चीफ हैं उनकी वाइफ को शिया प्रूव उनके लड़के को शिया प्रूव करने की कोशिश की this is the mindset of your nation this is your direction इससे मैं सिर्फ ये बेस बनाना चाह रहा हूं कि what are the direction and mindset of the Pakistan मेरे जो रेफरेंस कहते हैं जिस कौम का माजी नहीं होता मुस्तबिल भी कोई नहीं होता कि आप आज आपके सर्विंग चीफ सबसे बड़ा देखें इस उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को रिस्क पे लगाया उनकी बीवी की ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के प्रूव करने की कोशिश कोशिश की क्या एशिया ये this is this is what state of mind है किस इज पर nation is heading towards it क्या फर्क पड़ता है मैं कहता हूँ अगर जनरल साहब खुश ही है क्या फर्क पड़ता है मैं कहता हूँ हिंदू है सिख है क्या है वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद पूरी वीडियो के ऊपर आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें वीडियो अच्छा लगे तो एक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू